mamelani ke ke bantwana bam ne namhlanje sizawudlala le game le game sizayidlala apha izawubukelwa yisouth africa yonke ne le game sizayidlala umntu ngamnye unezinto zizowubala zintathu andithi into esizayenza ke ngoku ndizawunibonisa uba masiyenze njani umntu uzawufuneka agqaye ezi zinto zakhe aziphose phaphakathi ne sibale ke ngoku xa zingene zontathu sibhale apha ezingenileyo nezingaphandle ezinga kwebhokisi yethu sawugqiba sizothe apha ekugqibeleni sizitotalishe bazenza ezingaphi naxa zizonke ne ndinibonise ne all right zingaphi ezingenileyo zam xa ebhokisini i-one all right zingaphi ezingangenanga ziyi-two well done so xa ndigqiba ugqaya ndizawuphinda ndigqaye umntu ngamnye uzawugqaya kathathu ne azame ukugqaya kathathu simane sijonga uba ufumene ezingaphi ngaphandle ufumene ezingaphi ngaphakathi ne iphinde ne yes zingaphi zam ezingenileyo ngaphakathi ebhokisini uzero zingaphi ezingaphandle zintathu njalo njalo ne mathi siqale ke ngoku apha kuwe ndoda aminathi nguwe ke ngoku ozawugqaya pha phakathi ne sijonge uba e- ezikaaminathi sizawuzibhala apha iziphumo zakhe ne hamba ke aminathi good uaminathi ufake ezingaphi ebhokisini nanku ubhokisi wakhe ufake ezimbini well done yedu zingaphi ezingaphandle inye simbhale naye pha one wethu uphinda ke ugqaye vele aminathi yes uaminathi ufumene ezingaphi phakathi ebhokisini mbhale kuthi wakho hmm? zingaphi ezingaphandle zingaphi kwezingaphandle apha ukhona ngubani very good ngunot simbhale unot wethu phecaleni kwakhe well done ami simphi igame yakhe yesithathu ayokwesithathu ke ndoda okay zingaphi ezibuwe ngaphakathi asibaleke phawu zimbini wethu zingaphi eziwe ngaphandle iyi-one sizawudibanisa ke ngoku sifuna ubona ezizilwe ezi ngaphakathi bezingaphi xa zizonke ne masidibaniseni ke ngoku sidibanisa u-two no-three no-two ne masiwudibanise u-three no-two zenza bani yhan yeah. kamjekamenze ngu-three no-two benza bani ngufori lo masitsheni bethu ngubani lo zenze u-five ne siphinde sibe nomnyuthu sangeze omnyuthu kwakhona kulo five wethu sangeze uthu zingaphi azifake phakathi uami nathi xa zizonke ziyi-two sidibanise nalo five zingaphi xa zizonke ufake ezingaphi uami nathi banonosixelela ufake ngaphi sifake 7 uaminathi sithathe la 7 uaminathi ambhale apha ezantsi ukwenzela siyazi wonke umuntu ayazi uba uaminathi yena ufake eziyi-7 well done silapha ke ngoku ezabe ezimane ezijikeleza iibhokisi zingangenanga ne sizawuthatha zona ke ngoku sizidibanise sinenumbar up sino-1 siphinde sibe no-0 siphinde sibe no-1 u-1 xa simdibanisa no-1 sifumana bani sifumana mani uthu uthu xa simdibanisa nozero uthu simdibanisa nozero sifumana bani banona sixalela sifumana bani uthu kaloku inani xa silidibanisa nozero lihlala lilelo nani ne so apha ke ngoku ezibe ngaphandle zika-aminathi bezimbini ne uzasibhalela phaa uaminathi uthu wethu Well done. All right, Amina tonight. Good, Masum masimqabel. And oh, vale, thank you.